Heute ist Mittwoch, der 13. Februar 2019. Wir klären heute mal das Skigebiet Fellhorn auf der deutschen Seite und Kanzelwand auf der österreichischen Seite auf. Wir haben wunderbares Skiwetter. Es wird Spaß machen.